сюда прицельчик выберет бы ее, да? Как лучше. Ну, только ну, сильно ну, там не распространяйте, чтобы слух не пошел. Не, не, не, не, Чтобы они не знали, что, блядь, нахуй у нас есть. Блядь, что ж мы ну, враги блядь, себе. Откуда ебанули, кто ебанул, Все, блядь, нахуй. Потому что языки длинные, знаете, блядь, пойдет. А как раз смс пролетела, блядь. И, и горы горят, блядь. Бесплатно. Ну, откуда чего? Кто его знает? Хлопцы мы тут. А -а -а. Вот тебе лишь бы, блядь, ебануть, нахуй. Я знаю это. Рожа <laughs> довольно, как вроде три палки поставил. не меняя руки. А сейчас с винтовки тоже постреляю. Вы добивайте. Туда красиво, да, на верхушке разрыве. Да, да, блядь, самая верхушка. А тут видишь, когда... мы думали, пиздец, улетела наша. Как не было. Да. Огонь! здорово. По 2 миллиметра опустили. Я же тебе сказал, правильно. А так бы выше пошла намного. Сейчас, сейчас она уже установилась нормально. Вперед! Давай это корда поставь, блядь, чтобы я посмотрел.